Saluto al ciui, jen ivo dia via dio, mi nun estes ci tie con la alia esperantistui, mi estes iom ebria, uh, ni nun auscutas la musica cion de ah, Mo, joni Mo, Ci ah, ne estas uh, sed... musicacion. Ne estas musicacion. Es ist tre bona musico, mi, mi tutte contento. Sed... Nun tepe, ni nu... facte messages. Ah, ni messages al... Johnny Mo, Johnny Moore, la musicisto ple bona en la tutto mondo. Ni, ni um, trincas bieron. Kai meron. Trincas. Kai... Kai... Um, kia estas la... Kia estas la procento, la procento. Kia estas... Uh, tri... Um, dek tri punto du... Um... Ciu case, ci nocte... Oh, fec, pardon, men, ciu mi jus surtretes vian piet fingron. Do, ah, jen la et zino, ci nocte... Ni conigio, cae... Beb... Faros. Beb Faros? <laughs> mi scherzo, mi scherzo, gi ne acceptos min. Ciu case. Ah, yes, do, jen la messaggio che uni sendos al Johnny Mocho, uh, ah, Ricciardo, jus... Ricciaccio. Ricciaccio. Jus diris che viei cantoi esis la play bona ciam gi estas ebria. Mi jus rimac che mia rosso no es molto pli bona che <laughs> ah, mi su se bria e che bona tio case uh, mi vas paroli pli io alia ne kai tie es es cat ie cat estas nova ne esperantisto sed ni convertos gin kai genomo nomo das cat kai tio amuzas mi ja des same kiel kato do jen la fino se vi ŝatis ĉi tiun filmeton vi scias kion vi devas fari ŝatu ĝin ĝin abonu mian kanalon kaj mi vidos vin tiujn en la veronta filmo kaj se vi ne estos tie tiu besto sex sekvaportos vin ro